እስቲ መርቋቸው ከአይንና ሲያውጣቸው ከእልልታው ጋራ ማሻላ በሏቸው አጣምሮ ያስልቃቸው ለፍሬ አብቃቸው ውሃ ባይሳች ባረከላ በሉት እስቲ ባረከላ በሉት ባረከላ ባረከላ በሏት እስቲ ባረከላ በሏት ባረከላ የዓለም ያርግላችሁ የደስታ የተላ ቤቱን ፍቅር ይምላ ተሳስባችሁ ኑሩ በይማ ከለላ በመዋደድ ጥላ ዘመናት ይሻገር ማገሩ ማ አላሁ ባረከላሁ አላሁ አላሁ ባረከላሁ አላሁ አላሁ ባረከላሁ አላሁ አላሁ ባረከላሁ ባረከላ በሉት እስቲ ባረከላ በሉት ባረከላ ባረከላ በሏት እስቲ ባረከላ በሏት ባረከላ ይዝለቅ እንዳበበ ትዳራችሁ ፈርቶ ማሰሪያ እሱ አይደለችም ወይ የፍቅር መኖሪያ ለሚያመሰግነው የሚጨምር ጌታ ትዳራችሁን ያድርገው የፍቅር የደስታ አላሁ ባረከ። አላሁ የምትኖር ያርጋችሁ የልጅ ልጅ አይታችን ጠብቀሽ የምትዘልቅ አድርጋችሁ ልቡ ላይ ነግሰሽ በማያረስ ፍቅር በኢማን አጣምሮ ተምሳሌት ያድርጋችሁ መጨረሻው ሰምሮ አላሁ ባረከላሁ አላሁ ባረከላሁ الله بارك الله الله بارك الله الله الله بارك الله الله الله بارك الله الله الله بارك الله